Yesu tuihubiri Injili kote duniani, watu waache dhambi kwa

zinatumika, tutazivunja kuta za mavu shetani, haturudi nyuma, tu jeshi la Bwana. Yeah. Kondeni kote tunatumika, tutazivunja kuta za mwovu shetani, haturudi nyuma, tu jeshi la Bwana. G. When